қазіргі таңда ауылдық округ бюджетіне салықтық және басқа да түсімдерін а, алты түрі і, тікелей түседі Э, механизм поступления и освоения данных средств уже существует Э, предлагаемые четыре вида налогов и платежей также будут э, напрямую поступать в бюджеты сельских округов А, менің сұрағым жоқ бірақ мына баяндамашы министрге бір ескерту а, тілек айта кетуге рұқсат етіңіз әрине Ә, Э, құрметті әсет арманұлы сіз бүгін алғашқы рет э, отыз жылдық тәуелсіздігі бар э, тәуелсіз мемлекеттің мәжілісіне келіп тұрсыз сіз алғашқы рет келгеннен кейін сізге тілек айтуға рұқсат етіңіз сіз қазақша қойылған сұрақтардың барлығына ешқандай рұқсат сұрамай сырғып орыс тіліне қарай ауысып кеттіңіз егер сіз өзіңіздің жасыңызға қарамай 18 миллионның ішінен министр болуға жараған екенсіз Ә, осы тәуелсіздіктің ә, құрдасы деп санаймын жасыңыз да осы тәуелсіздікке шамалас шығар ә, өз ана тіліңізде жауап бермегеніңізді ұят деп санаймын сондықтан келесі отырысқа сізге ескерту қазақ тілінде ана тілінде берілген сұраққа үлкен өтініш өз ана тіліңізде жауап беріңіз рахмет